是在哪里？ <laughs> 我不敢做。来，跟按一下那个叮叮当当。小朋友，小朋友，欢迎你！你考试开始，哪个是路？来来，穿出来了，穿出来哪个是路？啊，昨天跟我跑了两个小时外卖，有什么感受？太辛苦了，挣钱。妈妈，挣钱太辛苦了，不好挣是吧？妈，挣有时候是好挣的。你负责那个很快吗？几下就挣到手了？ 就跑一下腿而已，是不是？不过总的来说还是挺好玩。而且容易上瘾啊！你肯定上瘾了，接一个接一个，人崽都在家里。而且你没发现下雨天他单更多，接着接不赢，我那都拒绝了好多次，一天只能拒绝。但是还是要看看时间跟那个跟那个啥跟那个。 时间跟你自己路线的分配吧。哦，你看有一单我们两个就跑跑重复了，嗯，跑得好累。是。看到我出去，宝宝又哭了。我又出来跑餐了啊！前面两单都比较顺利，虽然是高楼，但是都有电梯。七楼，然后有电梯。 刚送完餐了，下面还有一餐，现在客户等着送过去。送过来了，打电话没人接，打了备用电话也没人接，在这里等了半个小时，实在是没办法，只能包一场了。我后来才知道，这货是在打游戏啊，不方便接电话了，所以有时候送餐打电话没人接，十有八九都是在玩游戏。这不是消遣问题，我们都累死了，竟然不接电话。 不接电话，为什么要点呢？不是坑我们吗？太坑了！这么远的距离，好几公里了，跑过去了，打几个电话都没人接，餐也不要，刚我现在又得往回赶，都一个小时了，一来一回一个小时了，一个单没接就被他这个单给耽误了，这不是坑我吗？真是，我今天晚上白跑了。 前面一两个小时跑的挺好的，这一个小时就完全被他浪费了。所以说，所以说有些人我不知道他是什么心态啊，他点了餐为什么又不要，我是搞不懂为什么要这样子。十点半钟准备回家了，这人又打电话过来让我送过去，没办法又得跑过去。那走了走了几里路，他又打电话给我，我又绕回去。那不超时了。 跑死不算吗？下午小今天跑单啦！跑了。跑了几单？跑了一单。多少钱？五块。他怎么一单五块钱呢？啊，四块多。怎么可能呢？我这一个单都是四块多。他跑的挺近。从哪里到的？呃，从你们厂门口到比亚迪。比亚迪？哪个比亚迪？ 很近的，就在很这货也太坑了吧！跑一单就跑去吃饭去了。呵呵呵。尝试一下。嗯。做一个不你猜我今天跑跑了多少钱？不知道。跑了三十块钱。好啊。昨天也才跑三十块啊。嗯，一个多小时吗？今天都这一个小时被他浪费了。但这一个单有点大，这个单八块多。 爸爸，妈妈你给我这我这个。